Najua wengi wanamfahamu mbu na wengine wanamdharau kwa sababu ana umbile dogo. Leo nitakujuza usiyoyajua kuhusu mdudu huyu. Mbu ni mdudu mdogo sana na amegawanyika katika makundi zaidi ya 3600. Wazungu wanamwita mosquito. Jina hilo limetokana na Kihispania ambapo maana yake ni nzi mdogo. Mbu aliyekomaa mdomo wake una mrija ambao unaweza kutoboa ngozi ya viumbe mbalimbali ikiwemo mwanadamu kwa ajili ya kujipatia damu ambayo anatumia kama chakula. Damu inawasaidia protini na madini ya chuma. Hii inawasaidia kutoa mayai ili kuzalisha mbu wengine. Lakini pia mbu anapotoboa ngozi ya kiumbe yoyote huacha mate na mate hayo kusababisha mwasho na hata upele mdogo mdogo. Lakini pia mate hayo husababisha magonjwa mbalimbali ikiwemo malaria, homa ya manjano, homa ya dengua na magonjwa mengine tofauti tofauti. Mara nyingi mbu hupotea wakati wa joto kali. Inaelezwa kuwa mbu ndo kiumbe pekee ambaye anaongoza kwa kuua watu wengi zaidi duniani, na tafiti zinasema Mdudu huyu ana uwezo wa kuua watu zaidi ya laki saba na ishirini na tano kwa mwaka hapa duniani. Je, yeah, wewe unajikinga na mbu? E bwana, hii ni Stein TV, ni kukumbushe tu kama bado huja subscribe basi unaweza ukabonyeza alama ya kusubscribe pia, ili uwe wa kwanza kupata ah, habari zetu kwa wakati. Basi bonyeza alama ya kengele. Pia tupo TikTok unaweza kutufollow ili kupata habari kamili na mengi tutakujuza kupitia hapa hapa Stein TV. Karibu.